Oh. Il a

Allez, ah, je vous leur je vais leur montrer. ça va, tu t'éclates, hein Je vais vous montrer. Je vais mettre sur YouTube. c'est c'est bien. Tu peux comme Ah ouais Alors, venez là. Comme ça, hein. Après, hein Ah ouais Alors, euh. Attention

Ah Il y aura deux ans. d'accord. Voyons, Piquez Un pas chaque fois, on la, D'accord Quoi ça, c'est

filles, on est des guerriers Oh Michel Michel C'est piqué, piqué Piqué Au Piqué 비키 오상기 비키 아니 비키 오상기 아 좋아 진짜 안 돼. Ah, ils sont canaillous, hein Nicky! Nicky! Osagi! Niqué Niqué Rosaguet Niqué Niqué Rosaguet On y est presque Piqué Piqué Rosaguet Là-bas, ils n'ont pas vu Regardez là-bas T'as eu peur, le loup